Die Millener Propstei mit der alten Quirinuskirche ist das Wahrzeichen des Selfkant-Ortes, der unmittelbar an der niederländischen Grenze liegt. Dörfer in ähnlicher Randlage sind oft besonders reich an alten Traditionen. Obwohl viele jüngere Leute nach auswärts zur Arbeit fahren, bietet der Ort das Bild einer ungestörten bäuerlichen Welt. Hier wird im Winter in zahlreichen Höfen noch die jährliche Hausschlachtung gehalten. Es ließ sich einrichten, dass ein erfahrener Hausschlechter aus dem Nachbarort, der sich mit dem Schweinebrennen auskennt, noch einmal eine Schlachtung in der früher üblichen Weise durchführte. Das vier Zentner schwere Schlachtschwein wurde am Vortag bereits zerlegt. Das Türschild des Hofes, in dem jetzt gewurstet werden soll, zeigt auf Niederländisch das Wort Metzger. Die beiden Söhne, die den Beruf in einer modernen Fleischerei erlernt haben, helfen beim Wurstmachen. Auf dem Strohbett im Hausflur konnten die Teile des geschlachteten Schweins über Nacht auskühlen. In der Küche, wo jetzt der Wurstkessel auf den Herd gesetzt wird, haben die Arbeiten bereits am frühen Morgen begonnen. Die Salzbütte, die am Vortag beim Schweinebrennen auf der Wiese als Wasserbehälter diente, muss nun in den Keller zurückgebracht werden. Ja. doet hem naar de Dan wisten we dat we water hebben. Zo. Zo, nou, zullen we het opbouwen? Ja. Allemaal aan. Dat was niet erop. Nou, ja, ja, maar wat rein maken. Ik kan het niet alleen. Met vasthouden hier. Ja, forgot dit, het gaat erin maken Ja. goed. Dan kan dat dat vlees in komen. Dat wordt tijd dat het erin komt, zodat het warm In de kelder is dat beter. Hadden dat boer wel Ja, ungefähr. Das ganze Schlachtfleisch wird auf dem Küchentisch weiterverarbeitet. Zunächst müssen die großen Stücke für den häuslichen Bedarf in kleine Portionen zerteilt und für die verschiedenen Arten der Verwertung sortiert werden. Die ausgebeinten Knochen, die man für Suppen verwendet, werden für das Einpökeln beiseite gelegt. Hol der Revenerin. Ja, heute ist Krieger, wa? Ja. Das war doch jetzt früher, wa? Was ist der? So, ja bitte, so war Ja, so, ich weiß wie. So, so ja. Halt Auch die beiden Rippstücke, von denen der Hausschlechter eines auf den Tisch bekommen hat, sind für das Salz bestimmt. Ja. Da die Rippen beim Aushauen dicht neben dem Rückgrat abgetrennt wurden, sind die fleischigen Partien, die man heute als Kotelettseiten kennt, Teil dieses breiten, knochigen Stücks. Die anhängenden Schnipsel, die der Schlechte an den Rändern und auf den Oberflächen wegschneidet, werden für die Bratwurst zurechtgelegt. Der Wurstkessel wird für die Teile des Schweins gebraucht, die man für die heiß zubereiteten Schlachtprodukte verwendet. Von dem beschnittenen Rippstück trennt der Schlechter den dünnen Rand mit einem langen Streifen als Schälrippchen ab. Mit Schnitten, die an den Rippen entlang geführt werden, oh, teilt man das dickere Ende in einzelne Stücke auf, die zum Salzfleisch kommen. Ja. Hier maar hoor, dan luk ik dat op, want dat kwam dat. Dan maar weer een tuivel, is helemaal het grond. Zo, doe maar erop. Doe maar erop. Dus dat. Ehe das Wellfleisch für Leber und Blutwurst in den Kessel gegeben werden kann, muss das Wasser zum Kochen gebracht werden. Inzwischen hat man das Hackbrett auf den Tisch gebracht, sodass der Helfer mit dem Zubereiten der Bratwurstfüllung beginnen kann. Hauptbestandteil ist der durchwachsene Bauchspeck, der zu schmalen Streifen zurechtgeschnitten wurde. Sie müssen zunächst von der Schwarte abgetrennt werden. Dann wird der Speck in Stücke zerschnitten, die zusammen mit Abfällen vom Salzfleisch auf den Bratwursthaufen kommen. Die Bratwurstfüllung wurde früher mit dem Hackbeil weiter zerkleinert. oder der König. Ja, durch Das Zerkleinern der Bratwurstmasse, die unter den Hieben des Hackbeils ständig gewendet und zurechtgeschoben werden muss, ist eine langwierige Arbeit. Die meisten Hausschlechter benutzen heute hierfür elektrisch angetriebene Fleischwölfe oder Hackmaschinen, mit denen das Fleisch feiner gemahlen werden kann. Neben dem Schlaginstrument gab es früher auch Wiegemesser mit mehreren nebeneinander angeordneten, halbkreisförmigen Klingen. Sie wurden in schaukelndem Schnitt kreuz und quer durch die Wurstmasse bewegt. Das Kopffleisch muss für die weitere Verwertung zunächst vorgekocht werden. Es hat die längste Garzeit und muss infolgedessen zuerst in den Kessel kommen. Hierfür werden die beiden Kopfhälften jetzt hergerichtet. Mit dem Hackbeil kann man das Bratwurstfleisch nur in kleinen Mengen verarbeiten. Wenn eine Partie fertig gehackt ist, wird die nächste vom Haufen genommen. Die Versorgung des Wurstkessels gehört zu den Arbeiten der Frauen. Die Teile des ausgehauenen Schweinekopfes werden in frischem Wasser abgewaschen, bevor sie in die Kochbrühe kommen. Als nächstes gibt man die Schweinezunge mit dem anhängenden Gelüngs, von dem vorher die Leber abgesondert wurde, in den Wurstkessel. Die Speckschwarten, die beim Bratwurstmachen beiseite gelegt wurden, müssen zur Weiterverarbeitung weich kochen. Da das Kesselfleisch langsam garen soll, darf das Wasser nicht zum Brodeln gebracht werden. Von dem weißen Seitenspeck wird ein breites Stück abgeschwartet, das man für die Speckwürfel braucht, die in die Blutwurst kommen. Die Streifen vom mageren Speck sind für die Bratwurst bestimmt. Wenn bei der Hausschlachtung Bratwurst in größeren Mengen gemacht werden soll, gibt man meist einen Vorderschinken zur Wurstmasse. Da sich die Bratwürste vielfältig verwenden lassen, wurden sie beim Hausgemachten immer schon bevorzugt. Man wusste sie früher auf mehrere Arten haltbar zu machen. Leicht angeräuchert konnte man sie vier bis sechs Wochen aufbewahren. Für den Verbrauch bis zum Frühjahr legte man sie in Essig ein. Als lufttrockene oder dröge Würste hielten sie sich das ganze Jahr. Und in Schmalz eingebraten waren sie praktisch unbegrenzt haltbar. Diese vier Konservierungsarten sind heute kaum mehr in Gebrauch, weil man jederzeit frische Bratwurst vom Metzger bekommen kann. In Millen gab es früher auf den großen Höfen, die für den Eigenbedarf jährlich zwei Schweine mästeten, zwei Schlachttermine. Der erste lag im November vor Martinstag. Für die Frühjahrsschlachtung ließ man Ende April vor der Quirinuskirmes noch einmal den Hausschlechter kommen. Auf diese Weise konnte man die Vorräte an Wurst, Speck und Fleisch für das ganze Jahr sichern. Vor allem die Herbstschlachtung, die nach den Sommermonaten das erste Frischfleisch brachte, war ein lang ersehntes Ereignis. Weil Schmalz und Speck den Hauptanteil des Fettbedarfs für die Küche ergaben, wurden die Schlachttiere möglichst fett und rund gemästet. Das galt besonders für die kleineren Höfe, die sich ein mehrfaches Schlachten nicht leisten konnten. Ist es schwer, aber hier? Und die war in der Gärtner so ist er drüber. Trotz der 4 Zentner Lebendgewicht ist das Schwein, das hier geschlachtet wurde, nicht mit einem ausgemästeten Tier von früher zu vergleichen. Auf den Schwaden der Speckseiten, die zum Einsalzen fertig gemacht werden, entfernt der Schlechter sorgfältig die letzten Borsten. Der Unterschied zu früher, als der Speck 10 bis 12 cm dick war, wird hier sehr deutlich. In den Rückstand. Ja, das habe ich gemacht. Warte mal, so eine Schlagfahrt. So. Voilà. So. Dann ficken auf die Kerne. Kerle. Verstehe ich gerade? Wo Verbrenn ich oder jetzt. Die frühere Form des Zerlegens war von dem Bedürfnis nach Dauerware bestimmt. Der Rückstrang, der beim Aushauen zuerst herausgelöst wurde, eignet sich, in Stücke zerteilt, ausgezeichnet für den Pökel. Die Abschnitte, die man als Kamenat oder Carbonade bezeichnete, konnten frisch aus dem Salzfass gebraten werden. Wenn sie länger im Pökel gelegen hatten, wurden sie für Suppe verwertet. Sämtliche Fleischteile, die zum Einsalzen bestimmt sind, werden auf der Bank hinter dem Tisch zurechtgelegt. Jupp kann der Schengen genommen, der ist der schön. Ja, Pause kriegen, oh. Ja. Schön. Ah, das war schwer, aber. Ja. Da hört er nicht wegen, aber. Ja. Wenn als letztes Teil einer der schweren Hinterschinken hereingebracht ist, kann man mit der Versorgung der Binnen. Die Schinken, die sich bei richtiger Behandlung am längsten halten, müssen ebenfalls in den Pökel. Wenn das Knochenende gekürzt ist, wird er vom Schlechter für die Salzbrühe zurechtgeschnitten. Inzwischen trägt einer der Helfer die kleineren Pökelstücke in den Keller. Der an der Innenseite und an der Schwarte entlang beschnittene Schinken wird zum Schluss mit einem sauberen Tuch sorgfältig abgerieben. Der Keller, der auch im Sommer kühl bleibt, war früher der wichtigste Vorratsraum in den Häusern. Hier hat die Fleischbütte ihren Platz, die von den Frauen gesäubert wurde. Auf einem bereitgestellten Tisch werden die Kleinteile und Knochen zunächst abgelegt. Ich gibt doch jetzt auch den Wies. Das Einpökeln gehört zu den Arbeiten des Hausschlechters, der hier mit der Salzschüssel kommt. So, dat ik kom maar weg. Dan leg ik die zengel erin, hè. Zo. Ja. Oh, doe maar, je hebt dat beeld erop, hè. Ja. Hoor ik die nu al? Ja. Neben dem Salz verwendet man als Konservierungsmittel in kleinen Mengen auch Salpeter. Oh, Zuunterst oh, kommen die oh, großen Fleischteile in die Bütte, die am längsten im Pökel liegen müssen. Für einen Schinken rechnet man je nach Größe drei bis vier Wochen. Die Fleischseite, die nicht durch die Schwarte geschützt ist, muss dick mit Salz überstreut werden. Der Boden der Pökelbütte wird mit den großen Stücken so dicht wie möglich ausgelegt. Nach dem hier üblichen Verfahren wird trocken eingesalzen. Galileo, hè? Komt er aan de liggen. Mooi in de spek hebben. Dat is goed. En die vuur is eng, das ist jetzt kalt. Die Lücken werden mit den Knochen zugelegt, damit die Salzlake, die sich in einigen Tagen bildet, möglichst wenig Hohlraum auszufüllen hat. Nee, das ist ein Lebens weg. Weer zeer. Oh, je hebt er alleen de hand, hè? Ja, is goed. Toma. Wenn die erste Schicht fingerdick mit Salz bedeckt ist, kann man die nächste Lage einfüllen, die genauso behandelt wird. Ja. Spekt Obenauf kommen die Speckseiten, die nur 14 Tage im Salz bleiben, sowie die Carbonadenstücke und Rippchen, die bald verbraucht werden sollen. Man ah, achtet genau. darauf, dass die mhm. oberste ah, Lage genau. mit den letzten kleinen Teilen dicht geschlossen ist. Ah, den Abschluss bildet eine besonders dicke Salzschicht. So, dreimal. So, man, da kannst du het laken bringen, man. Dat we dat rollen, dat er niks op kunnen. Toch wel, als we weet, wat is ja. los? Ja. Goed. Oh, en... Oh. Ja, je hebt goed Ja. Mam, kun ze even met de laken? Leg we dat op, hè? kunnen we toch aan doen. Waar, man, hé, mam. Aha, dat best. Kom maar hier dan Er komen nog geen muus van, Ach, muis. Muggen. Trek maar zo en zo, dreuvelen. Trek het toch aan de haar. Oh, man, dit is voor Das saubere Leinenlaken, mit dem die Fleischbütte zugehängt wird, schützt den wertvollen Inhalt, ohne die Luft abzusperren. Ja, ich rieche den mal. In der Küche, wo jetzt gewurstet werden kann, ist die ganze Bratwurstfüllung inzwischen durchgehackt. Sie muss jetzt gewürzt werden. Bei der Bemessung von Salz, Pfeffer und Muskat richtet sich der Schlechter nach seiner Erfahrung. Dabei nimmt er selbstverständlich auch Rücksicht auf den Geschmack der Hausleute. Hausschlechter, die gut abgeschmeckte Wurst zu machen wussten, waren früher in weitem Umkreis begehrt. So, dann wird wohl rein. Komm mal rein. Wenn das Gehackte mit den Gewürzen gründlich durchgeknetet ist, holt sich die Hausfrau einen Teil davon für Frikadellen. Ja, vi kan slå Hast du Alltså då kommer du ihåg regeln. Då till nog. Mm, smak på. Schmeckt att mhm. du har i gången. Kommer till någon smak att byta drömmen. Bytska? Ja. Ja, schon. någon. Ja, så. Så. Kan du inte lära im Wurstkessel ist das Wellfleisch soweit gar gekocht, dass nun als letztes die Leber hinzugegeben werden kann. Also, Bevor man mit dem Bratwurststopfen beginnt, spült man die hierfür vorgesehenen Därme noch einmal gründlich mit Wasser durch. Die vorbereiteten Wurstpellen werden für den Schlechter auf dem Hackbrett zurechtgelegt. Es sind etwa 40 Pfund Bratwurstmasse, die zu versorgen sind. Oh, dat was er wel. Een klein stukje hebben ze. Maar dat zal wel rekenen. Zum Wurststopfen benutzt man ein trichterförmiges Hörnchen aus Blech. Oben wird die Wurstmasse eingefüllt und mit dem Daumen eingedrückt. Dadurch gelangt sie in die Pelle hinein, die über den Ausgangsstutzen gestreift ist. Beim Stopfen zieht sich die Wursthaut vom Stutzen herunter. Die Bratwurstdärme, die mehrere Meter lang sein können, werden hier wie früher unabgeteilt aufgezogen. Dies war für das Einbraten erforderlich und ersparte außerdem die Wurstkordel, an der es oft mangelte. Es kommt darauf an, die Würste so fest zu stopfen, dass möglichst keine Luftblasen bleiben. Eingeschlossene Luft, die die Schimmelbildung fördert, beeinträchtigt vor allem die Haltbarkeit der drögen Bratwurst. Aus diesem Grunde wird die Haut der fertigen Wurst mit einer Stopfnadel aufgestochen. Bei den Leber- und Blutwürsten, für die man dickere Därme nimmt, braucht man hierauf nicht zu achten, weil die Wurstfüllung in breiigem Zustand eingebracht wird. Die Haltbarkeit der Würste ist auch von der unverfälschten Reinheit der Gewürzzutaten abhängig. Darum nahm man früher für die Hausmacherwurst keine Gewürzmischungen, wie die Metzger sie vielfach zur Verbesserung des Geschmacks benutzen. Ja, Willst du wieder starkes Wasser haben? Ja, ich komme nicht. Und allein, das war lastig, was? Zeig mal, sieh. Geht das fast? Ja, so also geht es. Schön, dass du mich wirst, Wie lange ihr die Waage gemacht? Lieber Mann. Wie lange gehen wir, wirst du? Zum Aufhängen der fertigen Würste sind hier noch die langen Wurststecken in Gebrauch. Die aufgeschobene Bratwurst hat eine Länge von nahezu vier Metern. Zwischen den Spiralen muss so viel Abstand bleiben, dass die Luft von allen Seiten heran kann. Mit solcher Stangen da der Strang Bratwurst nachher, wenn die übrigen Arbeiten erledigt sind, frisch eingebraten werden soll, wird dieser Stecken in den Keller hinabgetragen. Hier im Keller werden auch die Bauchfettlappen bereitgehalten. Das Schmalz, das man daraus gewinnt, wird beim Einbraten der Bratwürste gebraucht. Du hast Doe het unne stellen van een leerhonger, Ja, so. In der Küche, wo das Kesselfleisch auf dem Herd allmählich gar wird, sind jetzt noch die Schlachterzeugnisse zu versorgen, die heiß zubereitet werden. Die Zwiebeln, die hier von der Hausfrau fein geschnitten werden, gehören zu den Zutaten, die man schon für die Leberwurst vorbereitet. Ja. Ich hab's da. Das ist meine Anjuck da, von So. Es ist selbstverständlich, dass man bei der Fleischverarbeitung auf peinliche Sauberkeit achtet. Zum Spülen und Wischen wird auf dem Herd ständig heißes Wasser bereitgehalten. Für den Hausschlechter ergibt sich eine kleine Pause, wenn die Fleischergeräte, der Tisch und das Hackbrett für die Zubereitung der Kochwürste hergerichtet werden. Jetzt können die vorgekochten Innereien und das Wellfleisch aus dem Wurstkessel herausgenommen werden. Du bring mir das second, thank you. Yeah, I've got on Teile davon gibt man am zweiten Schlachttag gerne zum Mittag- oder Abendessen auf den Tisch. Oft ließ man hierzu auch extra Stücke, wie Rippchen in der Wurstbrühe mitkochen. So, so, doch kommt Kommt das da, dran. die geht ruhig. Ja. Beim Auslegen des Gesottenen auf dem Hackbrett sortiert man gleich nach Wurstsorten. Leber, Nierchen und die hellkochenden Teile kommen zur Leberwurstmasse. Für die Blutwurst bleiben die schwarzen und die dunkleren Stücke aus dem Kessel. Auch das Kopffleisch, das sich nun leicht von den Knochen lösen lässt, wird nach seiner Farbe aufgeteilt. Alles, was sich auf dem Hackbrett befindet, wird zunächst klein geschnitten. Dabei achtet man darauf, dass die vorgenommene Sortierung gewahrt bleibt. Außer den beiden hier vorgesehenen Kochwurstsorten ließ man sich in vielen Familien vom Hausschlechter auch Presskopf oder Schwartemagen herstellen. So kommt die machines krijgen, wa? hab die de leer, leeg, vang van normale. Der Fleischwolf gehört seit langem zum Bestand der Küchengeräte. Zur Verbreitung im ländlichen Betrieb haben vor allem die Hausschlächter beigetragen, die die Zerkleinerungsmaschine zur Arbeitserleichterung schon vor dem Ersten Weltkrieg anschafften und beim Wurstmachen mitbrachten. So, komm, lass mich mal das drehen, oh. Ja. Da konnte ihr stoppen. Das vorgeschnittene Kesselfleisch wird so fein gemahlen, dass die einzelnen Bestandteile kaum mehr zu erkennen sind. Beim Zubereiten der Kochwurstfüllungen beginnt man immer mit den Leberwürsten. Auch die hinzugegebenen Zwiebeln müssen durchgemahlen werden. Die Leberwürste, die von allen hausgemachten Wurstwaren am leichtesten verderben, müssen frisch verzehrt werden. Wenn man sie kühl und trocken aufbewahrt, halten sie sich etwa 14 Tage. Darum ist man zuletzt in vielen Familien zum Einkochen der fertigen Wurstfüllung in Weggläser oder Büchsen übergegangen. Sie stehen das ganze Jahr über zur Verfügung. Dies gilt auch für die Blutwurst, obwohl sie früher vielfach als Dauerware behandelt wurde. Wenn man die Blutwurstringe hart trocknete, konnte man sie bis in den Sommer hinein verwahren. Zum Wurstanmengen benutzt man hier noch wegen seiner Größe den alten gusseisernen Topf. Wenn die klein gemahlene Leberwurstmasse eingefüllt ist, gibt man die Gewürze hinzu. Die hier üblichen Leberwurstzutaten sind Pfeffer, Muskat und Salz, abgesehen von den rohen Zwiebeln. Stop me, Andrew. Wenn alles gut durchgerührt ist, wird von der Wurstbrühe beigegeben, bis ein dickflüssiger Brei entstanden ist. Erst wenn die richtige Konsistenz erreicht ist, wird das Ganze abgeschmeckt. Noch Salz und Pfeffer. Viel länger, noch Salz und noch Pfeffer. Wenn jetzt die Kostprobe zufriedenstellend ausfällt, kann der Leberwurstbrei in die Därme eingefüllt werden. So, ich mache hier Knödel. Die blanken Knochen aus dem Brühkessel, die inzwischen vom Fleisch befreit wurden, sind wertlos und können auf den Abfall geworfen werden. Einer der Helfer ist dabei, die Leberwurstpellen zurechtzumachen, die über Nacht im Wasser gelegen haben. Die Därme sind in etwa 30 cm lange Abschnitte geteilt, die an einem Ende mit Wurstkordel zugebunden werden müssen. Für das Einfüllen der Wurstmasse ist der Hausschlechter zuständig. Die Wursthüllen werden noch einmal mit klarem Wasser ausgespült und für ihn zurechtgelegt. Beim Einbringen der Füllung verfährt man mit dem Hörnchen ähnlich wie beim Bratwurststopfen. Wenn die Pelle unten übergestülpt ist, wird oben eingetrichtert. Der Leberwurstbrei, der mit hohler Hand geschöpft werden kann, fließt von selber in die Hülle hinein. Es gab immer schon Familien, in denen die Hausfrauen das Wurstmachen selber besorgten. Das sind oft Fertigkeiten, die von den älteren Generationen übernommen wurden. Dabei spielen auch Sparsamkeitsgründe eine Rolle. Wer den Hausschlechter nur zum Zerteilen des Schlachtschweins kommen lässt, spart den Arbeitslohn für das Wursten. Beim Verschließen der offenen Wurstenden muss darauf geachtet werden, dass keine Luft in den Hüllen verbleibt. Luftblasen, die sich beim Erkalten bilden können, beeinträchtigen die Haltbarkeit der Kochwürste ganz beträchtlich. Wenn sämtliche Därme gefüllt sind, werden die Leberwürste, wie nachher auch die Blutwürste, in den Wurstkessel gegeben. Beim Garen darf die Brühe nur leicht aufwallen. Wenn sie zu stark kocht, zerplatzen die Wursthüllen. Jetzt ist das Hackbrett frei für die letzte Wurstsorte, für die die Speckwürfel gebraucht werden. Man schneidet die Würfel vom weißen Rückenspeck, der eigens für diesen Zweck zurückgelegt wurde. Jetzt muss auch das Blut herbeigeholt und mit einem Durchschlag geseit werden. Ja, ja. Vervallen, so, das war det morgon kvar. Das lecker som en färg. Wenn die Reste des Leberwurstbreis für den Pannas umgefüllt sind, ist der Wursttopf für die Blutwurst frei. Die ersten Leberwürste im Kessel kommen bereits hoch. Ein Zeichen, dass sie bald gar sind. Das Wurstfleisch für die Blutwurstfüllung wird ebenfalls durchgemahlen. Bis auf die Beimengungen ist die Zubereitung die gleiche wie beim Anmachen der Leberwurst. Wenn die Speckwürfel in den Topf gegeben sind, können auch die Gewürze hinzu. Es sind die gleichen wie vorhin. Außerdem gehören Nelken und Majoran zur Blutwurstwürze, die den Eigengeschmack hervorheben. alles gemischt ist, kommt als letztes das geseite Blut zur Wurstmasse hinzu. Das Ganze muss gut gerührt werden, damit sich die Speckwürfel gleichmäßig verteilen. Unsauberkeiten, selbst auf dem Fußboden, werden von der Hausfrau sofort aufgewischt. Ebenso werden sämtliche Utensilien nach der Benutzung mit heißem Wasser gesäubert. Wenn die Kochwürste im Kessel gar sind, holt man sie bald heraus. Sie werden mit großer Behutsamkeit zunächst in die bereitstehenden Eimer gelegt, die mit kaltem Wasser gefüllt sind. So wird der Wurstkessel frei für die Blutwürste, die jetzt in die Därme gefüllt werden. Von der Blut- und Leberwurst gab man früher am Schlachttag in die Nachbarschaft. Da in der Regel auch ein Stück Frischfleisch hinzugefügt wurde, handelte es sich dabei nicht nur um Kostproben. Es war selbstverständlich, dass die Nachbarn, wenn bei ihnen Schlachttag gehalten wurde, vergleichbare Teile zurückschickten. Da die Schlachttermine in den einzelnen Häusern oft um Wochen auseinanderlagen, sicherte man sich auf diese Weise für längere Zeit frische Schlachtware. Für den Panas, den man in Millen Puttes nennt, braucht man Buchweizenmehl. Bei der Herstellung wird auch der größte Teil der Wurstbrühe verwertet. Aus den Resten der Leberwurstfüllung stellt man den weißen Panas her. Die Blutwurstreste ergeben den roten. Kijk maar aan, boven smeer. Maar ja, kommen wir, komen weer, daar komen. Geen bijbrengen. skickat med ja. Das Buchweizenmehl wird unter ständigem Rühren eingestreut und zwar so lange, bis der Brei dick zu werden beginnt. muss man durch verstärkte Bewegungen dafür sorgen, dass der Inhalt des Topfes nicht anbrennt. Der Panas ist fertig, wenn der Rührstecken senkrecht in der steifen Masse stehen bleibt. die Ja, Ja, skål om och bitte dra, kan skål. Ja, Jetzt muss er schnell in die bereitgehaltenen Schüsseln und Teller gefüllt werden, die vorher mit kaltem Wasser ausgeschwenkt wurden. Wenn er erkaltet, wird er so fest, dass man ihn nur noch mit dem Messer schneiden kann. Wo ist Marco? Ah, Der Panas für den in den niederrheinischen Landschaften verschiedene mundartliche Namen üblich sind, wie zum Beispiel Balkenbrei, Klappertüt oder Klümp, ist eine typische Speise für die ersten Wochen nach dem Schlachttag. Das Tütpott oder Puttespottscharren war am Schlachttag ein Vorrecht der Nachbarkinder. Sie freuen sich auch heute noch, wenn sich Gelegenheit bietet, den Pannastopf auszukratzen. Wenn der weiße Panas versorgt ist, kommt der rote an die Reihe. Je mehr Wurstbrühe man auffüllt, umso schmackhafter gerät der dicke Brei. Man gibt auch die Grieben hinzu, die beim Auslassen des Bauchfettes als Rückstände blieben. Bevor Mehl eingerührt wird, schmeckt man die Masse mit Salz und Pfeffer ab. Ein bisschen Ja, genau. Nicht oder? Dat worden veel doos. Nou, dat is wel. Doe nog een lepel brood erbij. Nelke erin? Ja. Zet die detail over de pannen. Kon dan die trap worden. Ja, ja. Kom, Merstreu. sig med en bok och smörgås. Oh, ja. In den Familien, in denen viele Esser zu versorgen waren, wurde an Buchweizenmehl oft nicht gespart. Die fertigen Blutwürste, die zum Abtrocknen auf den Küchentisch gekommen sind, können jetzt auf den Wurststecken geschoben werden. Die Würste werden nach oben in die Kammer gebracht, wo man die Stecken an Haken aufhängt, die unter der Decke befestigt sind. Wenn auch der rote Panas versorgt ist, hat der Hausschlechter hier seine Aufgabe erfüllt. Im Topf bleibt ein Rest für die Kinder zurück die jetzt von der Hausfrau herbeigerufen werden. So, Kinder, komm her, Kerl und Schare. Und schmeckt auch? Ja. Ja, schmeckt lecker. Dann lecker oben. Während die Kinder den Topf mit ihren Löffeln leer kratzen, hat sich der Schlechter für den Heimweg fertig gemacht. Oh, Während der zwei Tage, an denen die Hausschlechter auf den Höfen beim Anlegen der Fleischvorräte halfen, bestimmten sie den Ablauf der Dinge. Im Haus bleibt mit dem Einbraten der Bratwurst noch eine letzte Arbeit zu tun. Als Einmachbehälter dient ein Steintopf, der zur Aufnahme der Wurst an den Herdrand gestellt wird. Für das Einbraten sind drei Personen erforderlich. Hier sind es die Hausfrau und ihre beiden Söhne. Während sie am Steintopf bereitsteht, überwacht der eine die Wurst in der Pfanne, der andere hält den Wurststecken. Es erfordert viel Geschick, den angebratenen Teil der Bratwurst aus der hochgereichten Pfanne in den Topf gleiten zu lassen. Um die frische Wurst in der Pfanne ringeln zu können, muss sie vom Wurststecken gezogen werden. Während sich ein Teil des etwa vier Meter langen Stranges im Vorratstopf befindet, wird ein anderer, dessen Ende noch auf der Stange ruht, auf dem Feuer gebraten. Mit dem Einstichen in die gebräunte Haut sucht man das Aufplatzen zu verhindern. Das Wenden in der Pfanne ist bei dieser Erstreckung ein Kunststück. Um die Wurst haltbar zu machen, brät man sie auf beiden Seiten scharf an. Die eingebratene Wurst galt bis zu ihrem letzten Stück als besonders wohlschmeckend, auch wenn man dieses erst im folgenden Winter auf den Tisch brachte. Mit dem Bratfett und dem ausgelassenen Bauchschmalz wird der Topfinhalt luftdicht verschlossen. das Eingebratene in den Keller gebracht ist, sind alle Schlachtvorräte versorgt. Sie waren hier noch nach 1930 die Hauptfleischnahrung im Jahreslauf. Bei ihrer Sicherung im Rahmen der bäuerlichen Selbstversorgung erfüllten die Hausschlechter eine wichtige Funktion. Nicht nur im Selfkankdorf Millen.